Mtazamaji wa Stein TV, mimi naitwa Catherine Silvester na Stein TV siku ya leo imekuja kutembelea maeneo ya Mwananyamala, Mwananyamala sokoni. E, tumekuja kupiga story na wafanyabiashara wa eneo hili, tunataka kujua basi ni namna gani ambavyo wameweza na hata wewe ambaye unatazama saa hii ujue ni namna gani basi unaweza kuanza kuwa kama yeye. Habari yako kaka? Safi. Kwa majina tunakufahamu kama nani kwa eneo hili? Kwa majina nafahamika kama Hemedi Hamisi Abdalla. Kwa eneo hili wananiita Jenerali Savimbi. Savimbi, sawa kaka Savimbi. Tuambie kwa hapa sokoni unafanya biashara gani zaidi? Kwa hapa sokoni sisi kama hivyo unavyotuona tunauza kuku, tunapokea pia oda, lakini pia tuna delivery mizigo, bidhaa kupeleka mahotelini, majumbani kwa watu. Ya hizo ndio ishu ambazo tunadili nazo. Kijana kama mimi upande huu wa kuku. Okay. Tofauti na hii biashara yako, kuna biashara gani nyingine ambayo unafanya pembeni kama njia ya kukuwekea kipato kingine? Uh, kwa sasa niseme mimi ni dereva wa bodaboda yeah, zinapotokeaga nafasi ama kunakwaga na ule mzunguko wa biashara mwingi tunaamua kujichanganya, tunaacha bodaboda, tunaingia ndani, tunakamata kuku, tunachinja, ama akija mteja tunamuuzia, maisha endelee kwenda mbele. Okay. Bia, hii biashara yako ya bodaboda sasa, tukiachana na hii ya kuku ambayo tunaiona, naona kuku, bata, kanga, sijui na vitu vingine. Hii biashara ya bodaboda, hii bodaboda ulipata kupitia biashara hii ya kuku au ni kitu kingine kabisa? Uh, kwa bodaboda kwa sababu niliamua kutoka baada ya kuona kuna challenge kubwa hapa, nilipata kwa njia nyingine, si hii japo kama unahitaji una kupata kwa njia hii haishindikani, isipokuwa malengo na wakati gani unajiandaa kwa mimi kupata bodaboda kupitia biashara hii muda haukuruhusu, kwa hiyo ilibidi nitafute bodaboda sehemu nyingine niendelee kukimbizana, kwa sababu hata hapa yupo mshua mwenyewe mwenye mali yake. Okay, okay. Unajigawaje sasa bodaboda kuuza kuku? Yaani unajigawaje gawaje na huko peke yako au kuna mtu mwingine ambaye anakusaidia? Kama ulivyomwona ndugu yangu aliondoka hapa, yeye anaangalia hapa, mimi nipo kwenye bodaboda, lakini unaweza kukuta kuna muda hapa kumelega, nje kule kumechangamka, kuna mzunguko, siwezi nikaja hapa, lazima niwe nje na dili na watu wa nje. Lakini kuna muda nje kuna kuaga kuko sana, hapa kunakuwa kumechangamka, naacha nje nakuja hapa, tunaendelea kudaka. Yani nachoangalia isipite dakika sijapata kiasi ambacho naweza nikanifanya nika, nika, nikaona kwamba mpaka jua linazama, basi na mount kadhaa inaweza ikanifanya nifanye jambo kuna vijana kama wewe, wewe umeweza kufanya kitu kama hiki, lakini pembeni una kitu kingine, unasema kwamba itaki kupita dakika hujaingiza kiasi chochote cha pesa. Kuna vijana kama wewe ambao pengine ni mwizi tu huko mtaani, au yupo tu hana shughuli yoyote, hataki, au kuna mwingine inawezekana ana mtaji lakini pia hajui aanzie wapi. Kwa biashara hii ya kuku sasa, ukiachana na ile ya bodaboda, ili uweze kuifanya unatakiwa uanze na kuku wangapi, na au kiwango cha kiasi gani cha pesa kama mtaji labda? Uh, kwanza kuku wanatofautiana kama unavyoona hivi, na vile wanavyotofautiana basi kimsingi katika kujiandaa napo kuna utofauti. Huyu anayeuza wa kuku wa, wa mayai uh, msingi wake haufanani na yule anayeuza kuku wa nyama ama anayeuza kuku hawa hapa wa Kiswahili. Ni, ni, ni, ni watu watatu ama ni watu wawili tofauti. Yes, na hata bei zao ukiangalia tofauti kwa hiyo inategemea sasa wewe unahitaji kuingia katika kuku wa aina gani ili upate ushauri jinsi gani msingi wako uanzie wapi. Okay, tufanye tuna, tunataka sasa tumshauri kwenye kuku wao kizu, wa kienyeji tu, tunaanzia wapi? Kuku wa kienyeji kwanza lazima ijulikane kuna mkulima, yule mwandali, mtu wa kwanza kabisa anayeandaa ama kuiangalia bidhaa, yeye ana bei yake, yeye tofauti na mtu mwingine. So unaweza kwa, kwa, kwa, kwa kukadiria mzunguko wa eneo ambalo wewe una, umelifanyia survey ambavyo unaona mzunguko wa pesa yake na jinsi gani unataka kuanza na bidhaa. Kwa hiyo unaweza ukaanza mradi wa shilingi laki nne, laki tatu, laki mbili, lakini sio mtaji mkubwa sana, huo ni mtaji mdogo kiasi kwamba kama hujatuliza akili unaweza ukajikuta unaitupa pesa. Okay. Hawa kuku wanatokea wapi zaidi, mikoa ipi? Au hapa Dar es Salaam ukiangalia hao wa kizungu wa wa kienyeji au ah, hapa na hawa, umeona hawa miguu yao ni meupe sana. Hawa na hawa ni aina hii, ila hii ni midume. Umeona wanatoka wa, ninilio manyoya eh, yani huyu na huyu ni jike na dume lake. Yes, hawa bado hawajafika kwenye ile reality ya kienyeji. Hawa ni broiler, ni kuku wa nyama. Ya ile ni midume, hii hapa ni au ni kuku wa mayai wanataga. Yes, na hawa inategemea na mfugaji ama mkulima mwenyewe anaishi wapi, kwa sababu hizi kazi zinakwenda kwa connection. Lazima upate connection na mtu akuunganisha na mkulima uwasiliane naye. Kwa unaweza kukuta mkulima yuko Bunju, yuko Mbezi Makabe, umeona, yuko Tandika, unamfata, mnafanya biashara, unaleta mzigo, unapambana ninaona kuna kanga. Kwa nini kanga mjawachanganya nao kuku huku chini? Wote mmeweka kule juu, sababu ni nini? Kama unavyoona pana aina fulani ya mzunguko, kuna kavurugu hapa na hapa, muda wowote saa yoyote anataga. Kwa hiyo kuta amekaa hivi, lakini kuna kuku tayari yupo kwenye motion ya kutaka kutaga. Anapotaga yai, sisi kwetu kuna faida mbili. Naweza nikalichukua lile nikawekeza, baadaye nikategemea kupata yai lingine nikauza nikapata pesa, au naweza nikachukua lile yai kama sehemu ya kupata riski ikaninufaisha. Kwa unapochanganya na hawa, huyu anaweza akataga, yule akaivunja lile yai, na wanalipolipasua lile yai, hao wote wanalikimbilia kulinywa. Kwa tunafanya kuwatenganisha ili kama inatokea bahati ya kuona yai ni chapu, tunaliwai kwa sababu wao wenyewe wanakunywa mayai. Sawa, usalama, ulinzi na mazingira ya usafi wa eneo hili nikaaje? Wewe unaridhishwa nayo kama mfanyabiashara wa hapa? wanasema mwamba ngoma ngozi anavutia kwake, na siwezi nikaongelea kwa ubaya ama kwa uzuri, ila kimtazamo, kwa mtu mwenye akili timamu, eneo kama la soko mfano hili, kwa sababu unaweza ukaangalia soko la Kisutu lilivyo sasa au la Magomeni lilivyo sasa alifanani na hapa, kwa maana kuna namna moja ama nyingine ya changamoto katika sekta ya usafi na usalama, japo kwa sasa inabidi tulizike navyo hivyo vitu kutokana na mamlaka yanaongoza. Si haba, si haba ya tu, tunajitahidi. Naona ukipata na, ukipewa nafasi ya kumshauri kijana sasa mwenye mwenye kuwa na hofu ya kufanya biashara unamshauri nini? yani anaogopa kufanya biashara. Reality jinsi mwanadamu alivyoumbwa na Mungu, ukiona unataka kufanya kitu alafu nafsi yako ikawa nzito kukifanya, yani unauoga, maana yake hiyo ni perfect. Sasa inabidi uishinde eh, yani inabidi uishinde kwamba kwa nini nikitaka kufanya kile kitu pale nakwama, yani na sita. Nikikaa hivi nasema nitafanya, lakini nikitaka kusubutu nashindwa, aidha nitapiga hatua moja ama mbili, alafu narudi tano ama kumi nyuma. Hiyo ndio sehemu sahihi. Kinachotakiwa ni ku, ku, kuishinda ile roho inayokufanya wewe unashindwa kufanya kile kitu. Subutu na usijaribu, yani unaposubutu fanya kama ndio ulikuwa unafanya alafu mwombe Mungu kwa sababu ndo kila kitu. Kila unayemwona anafanya biashara na anamwomba Mungu kwa njia anayojua yeye mwenyewe. Usi never give up. Hakuna biashara isiyokuwa na changamoto. Umetisha. Pamoja sana. Nikumbusha jina nani? Naitwa Ahmedi Hamisi Abdallah aka General Savimbi. Sawa bwana mtazamaji wa Saint TV, tumetoka kupiga story na mjasiriamali ambaye anafanya biashara ya kuku, lakini pia ni bodaboda. Hataki kupoteza dakika kwenye kuiacha pesa, umeona, na ameshauri vijana wawe na uthubutu. Usijaribu, no, thubutu yani sema hivi nafanya, sio ngoja nijaribu, no, yani anza alafu uone. Na ile hali ya mtu kusema kwamba mbona na sita, mbona naogopa, mbona kama nafsi inanikataza, anakwambia eh, ni perfect. Sasa jitahidi kuishinda hiyo hali ili uweze kuwa bingwa zaidi kama yeye. Mimi naitwa Catherine Sylvester. Thanks so much behind the camera. Yuko Raji Glass on Instagram, tukutane wakati mwingine. <laughs>